Binangonan Gaming. Ngayon ko lang nagamit yung sagad sa taas ah. <laughs> sa amin, hindi ko ginagamit to eh. Buti na lang may bonus. Oh? Ilang kilometro ba to? Patakip din yun. May McDo ba dito? <laughs> nakabit yung gulong mo sa ano, lupa ah. <laughs> rinig na rinig eh. Oh! May trail ba dyan po ba? Teka, pasukin ko ah. Madami na ako naisip. Inisip ko kung i-unfriend ko na si Jimmy. Diretso lang ba yan? downhill Kaya nga eh. Ayun na, 3 minutes lang yung pagod natin na yun eh. Pababa. Wala ba naghahatak dito? <laughs> Oo. Isa pa. Susunod, dadali ko yung motor ko. <laughs> Dasal-dasal muna. Nandito tayo sa walang hanggan. sa <laughs> binangonan. Tirik muna. <laughs> Pero maganda dito. Ano to eh no? Pila-pila. Ah, margarito. Iba na yon. Ito daw yun. Pero yung lugar kabilang tabi. Ah. Ah, okay. Ah, barangay Pilapila pa rin po. Sitio, kabilang tabi. Kabilang tabi. Ah. Saan po yung ano, yung susunod na kabila? <laughs> Sitio, kabilang tabi, ha? So, abangan nyo yung kabilang tabi. Kasi, siyempre, yung kabila to. Uy, barangay Nagsulo. Ito na pala yun. Alright. try <laughs>